So, an der Stelle arbeiten wir jetzt wieder zusammen. Das heißt, ihr schlagt jetzt mal bitte M6 auf. Wie geht es weiter? Ihr habt nun allgemeine Informationen erhalten zum Thema NPD, was für oder gegen ein Verfahren sprechen kann. Was sollten wir jetzt tun, wenn wir zusammen diskutieren wollen? Drüber reden. Was macht man am besten mit diesen Argumenten? Vielleicht stelle ich die Frage auch verkehrt. Okay, mh, mm, wie machen wir es? Fishbowl. Kennt ihr die Methode? Ja. Ja. ja. ja. Gut, kann sie einer erklären? Jakob, fang mal an. Äh, also, ich weiß nicht. Ungefähr. Eine Anzahl von Schülern setzt sich in die Mitte. In dem Fall hier, wie viele? Äh, vier. Ja, vier Stück. An einem Tisch. Und da gibt es zwei, die für das Thema sind und zwei, die gegen das Thema sind. Mhm. Pros und Kontras. Und die machen dann mit Argumenten, versuchen die, dass die, äh, die anderen zu überzeugen. Richtig, mit Argumenten. Damit sind wir auch schon beim Punkt. Schaut mal, was es für Arten von Argumenten gibt. M6. Es gibt Argumente zur Stützung der eigenen Position, die man anführen kann. Also eine Strategie wäre dann, ein Gegenargument zu finden. Beispiele dazu hm, tagsüber ist es hell. Gegenargument? Nachts ist es dunkel. Verstanden? Okay. Argumente der anderen Position kritisch prüfen. Strategien, Einwand, kritische Frage. Ideen? Hm, alle Mädchen sind blöd. Hm? Gibt es keine Fragen zu? Nein? Was wäre jetzt die Strategie? Die kritische Frage. Warum? Wo hast du das her? Welche Zahlen belegen das? Warum bringe ich das Beispiel? Weil gerade jemand rausgegangen ist und hat genau das behauptet. Statistisch wäre das so. Okay. Argumente gegen Kritik verteidigen, aber auch Zugeständnisse machen. So eine Art bisschen aufeinander zugehen. Und? Ja, das stimmt. Aber das ist so und so. Aber Teile, ne? Ihr versteht, auf was ich hinaus will. Man soll sich also Gedanken machen. Die und die Argumente habe ich, aber der andere hat... Was haben die anderen? Nichts. Nein, du hast ein Argument. Du bist jemand, der argumentiert pro. Und der andere wird dann zu dem Thema NPD-Verbotsverfahren wie argumentieren, wenn er dir gegenüber sitzt? Kontra. Aha. So. Über was mache ich mir dann Gedanken neben meinen eigenen Argumenten? dass die des anderen vielleicht überzeugender sind oder aussagekräftiger. Und was kann ich dann gucken, wenn der andere mit Argumenten kommt? Was werde ich dann wohl versuchen von den Strategien her? Dass man dagegen spricht. Genau. Und was habt ihr da für Möglichkeiten? Ihr habt sie gerade kennengelernt. Einmal mit einem mit einem Gegenargument oder einer kritischen Frage oder einem Zugeständnis. Oder eine Mitte finden. Das wird das Ziel sein während der Diskussion. Aber bevor wir überhaupt Argumente anbringen können, was müssen wir denn da machen? Argumente sammeln. Richtig. Und das machen wir jetzt wie folgt. Ihr seht das hier unten. Sammeln von Pro- und Kontra-Argumenten. Wer liest das mal bitte? Und der Rest ist des Lesens nicht fähig, oder was? Komm, Annika. Sammelt in eurer Gruppe fünf Argumente für bzw. gegen ein MPD-Verbot. Nutzt hierzu den für eure Gruppe vorgesehenen Text, siehe Tabelle 1. Sind im Text weniger als fünf Argumente für eure Position, überlegt euch selbst weitere Argumente. Formuliert die Argumente in ganzen Sätzen und tragt sie in die Tabelle auf dem Poster ein. Ihr bekommt also jetzt gleich es gibt drei Gruppen. Drei Gruppen, die pro sind und drei, die kontra sind. Die Kontras sitzen links und die anderen rechts, von mir aus gesehen. Okay? Soweit klar? Dann bildet ihr einfach drei Gruppen.